operator farruh media kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni shahri to'zim g'ururi bo'lgan birlashning mard yigitlari kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'x so'zlarga boshini egmagan donalarning so'zi tinglagan ori baland g'ururi osmon birlashning sher yigitlari boshini egmagan donalarning so'zini tinglagan yoshning yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charchaman Çarçaman Оператор Фарух Медиа. Гуляй бы ген узом